Halo teman-teman. Halo teman-teman. Apa kabar hari ini? ramadhanis dan keluarga liburan ke Prigen Taman Safari pasiruan Jawa Timur. Jus berangkat. Jus berangkat. dekat jalur mang anak-anak tirakan ini tapi ini bokong alias pantat. Beruang mati. apa itu? Beruang mati. aja kan ini tinggal berapa Jangan-jangan nama nang kene. Boleh mak apa boleh. Ini itu loh. tugas. dong, senyum dong. Lihat sini dong. Danil, Danil. Daniel, Daniel ini Daniel, ini Daniel. Makan, makan, Portal. Sayur. Bukan makan apa? Itu loh. Lihat tuh itu. Daniel ini Daniel Nama ada oh, no. di belakang tengah ya, le Es un lite así, lo mismo, on. penyangga